你那嘛，妈咪那路说不，他提只瓜比我都是有提那边梦都投入，提推瓜比，看来那边在的话，收入都就那么俺咯，提那边我苦嘞，是怕一说你再去项目，人钱比是连嘛，啊就是那瓜比啥子，妈咪他们说嘛，咕噜瓜比，花骨的瓜啥的哩，抽他们那是那只不么那么骨的那么路的瓜。 陆古地瓜，陆地椒是，枝瓜，陆地椒是，是只来治苦嗽。在固定里在山头里偷着耍，就的野树苗旁边佩服干么们子。我晓得格天嘛拿罗马旁边哈面是，哈那不是什么的副格来？天面耍着野树苗旁边掉落天飘了字。有的两笔是写土的字，让我，某好多土，田土的字。一书记说木个那嘛天嘛娘，我杀了一九八五队古木格那嘛野树带格大楼。 对面什么呢？没啥么够嘞！想了那干嘛啊喽？我的是一毛工资都带，一直是一九八有号带手里子喽！幺号伢五三百可比，一手技术，手加木加可比，一路摸摸啊几百二手加木加喽！没能咋可他妈带硬塞比那那是！结果不他妈在不出手伢二几睡角喽！俺老板娘喊你能喽！ 第六天又在石小马里碰某个马妹子。过来你，你拿妈咪拿了什不？某个都投壳，他妈娘可有接嘛？啊是是怕一手基督一路也嘛别去安咯。过来你，某个都投啊，侄娘，你吃你腿脚喽。某个都投光嘛妈咪子娘厉害的厉害角喽，厉害厉害怪被你臭气我子娘可是了怪被肉大喽。 我嘞人，领导嘛，没明那路事啵。某个都托我姑娘阿们，阿克戒指啥嘛？某个都偷偷背娘阿克戒什么嘛？被摔碎嘞。某个那嘛，我啥别看啊是老爷嘛司法秘书，一下就看啊了。昨昨天有戒指，领那么就去，带我肉嘛个吃嘛那比某个都托我娘带我面嘛，给比棉你家指啥嘛阿罗。 我哩你年诺妈咪拿了是不？苏着天又发过去落叶田，一落叶田一亩别克个嘛克发咯。一山地阿妈提资力光，喊哩嘛不阿妈咪。苏着天资力三点嘛我夏天个嘛今年对天嘛嘛阿妈咪。落叶嘛一三面车盖在过天啃呀，很苦啦，手臂额比三点手臂饿，对脚嘛别啃阿了，过天一狗嘛不啦。我马哩比四方一食俱足哩，妈咪马个大妈娘马蹄马过路，还有阿头二什么五不白头花脚咯。 我挂边，我冇得一季，医生于制度图挂边，有大图挂去制度部的图来，说边日据时值，俺面也不多了嘛阿罗，一季伢嘛，天冇过路口有哈图挂阿罗，我们得说大忙啊罗，我的是小图二挂，可是喽，上次过百嘛啊几年，你那嘛嘛面那路说不？ 一二五啊是，一比年，可是时光啊喽，可是老天不理呢，一二五啊是可是十年一比啊老比，你比有土吃就光不得咯，吃就天吃你只光不得咯，我的你你老妈咪那路是不？可是老天不灵呢，俺们那那妈去是十比个，一二五啊喽，我妈那边毛都头天天白娘俺芝麻比二，一克黑嘛天天白啊咯。 为你罗也嘛别克，司法意思别克，但苏宁嘛是嘛尼，司法意思但嘛尼努嘛手里都拿了。木都拖，但苏宁嘛是嘛尼，司法意思但嘛尼努嘛手里多了嘛次。司法意思一来嘛的，嘎达尼是说拿了，在去了爹妈一句话面得了。木都拖嘛叫这这，意思在吉松哈里说一点半呢，哈瓜面得喽。 我嘞，你你那妈咪那都说不，棉豆伢夜里过几天嘛也嘛瘦，棉豆哩棉豆再加个活萝卜伢，你有的面壳过吃都凉我。我嘞你明天什么蛋没事，去了那干嘛吃？除了嘛蛋嘛瘦瘦，都都结果水伢鸡肉的要克着了。可是老天本来伢坐在锅底过嘛，一个我的比干死，马蹄麻壳落开又还脱去，伢坐在铁锅底里过嘛吃便宜够吃便里边干咯。 我说你领导妈咪那都说不，石头土过比有大头过吃呢，嗯，来拍里边干了。阿六百年只怕比个女，阿里伊那干嘛？阿里石头那干嘛呢？石头土过比有大头过吃不得了。我们今年吃饭很个地基放在心阿妈，用什么里半过比就多了了。莫不到头二年捏个里边干了。除了过的话，用什么里半呢，吃饭里边一斤一个的嘛里边干了。可是老娘一个木他嘛里边干了。 这个土，过别有大土，过去呢，来喷泥巴，里边干了。毛我都土个呢，面色里边干么个事？铁骨的绿光，面色呢泥膜都干了，面色泥膜在呢，铁骨的绿些血皮泥膜么？ 年少年吃了他呢，他过得了年吃了我。我说你木我都偷人家，年少我是哈瓜嘛，没能咋头人喽，哈瓜嘛，哈别头人喽，哈瓜每的时候漂了那干嘛的？木干嘛头人喽。咯？我说你你那妈咪那路是不？木我都偷，但说你嘛什么呢？明年天嘛一时的，事发一时的马路木那么讲你面少的得利子嘛？阿喽。你过了都偷，李天嘛李志光就来不答喽。 我说一二平安嘛，就是一比六两嘛，跟我五个你们都呢。一我爹嘛有个子那嘛，明年他嘛，一十里嘛芝麻拉草，你玛面年的豆粒子啊咯。嘛芝麻拉加你面收的豆粒子啊咯。第二天的是什么的父母个毛毛子，俺老屋了你们个多土地的不娘，样，十八一十一落呀嘛别坑阿是，十八一十一啊，坑尼侬嘛这都有，哈的，阿达古吃缺骨头。 把每一个农民光布达嘛忙了，我那你么都头天天白养，哎，露皮瓜电视播么忙啊，力气光俺伢力气光俺们十肢脚么光不达么忙啊，可吃地么啊是呢，俺们闲么光布达么啊是，通我家人明信家人啥芝麻芝麻都做呢，木擦擦了呗可吃了们啊只擦了明信久了呗，明信那可吃的就是呢。 啊，可什么话？我他妈木个都偷不着了。一个人啥知知识不嘛呢？啊，有知识还面试，没里那么别个有哈历不第一嘛？啊了，我连你木个都偷嘛呢？哈面试嘛就是哈你嘛就是比个呢？啊可什么啊是哈面试就是比个呢？

过个嘛视频皮嘛，过个嘛是石头，一点我阿姐娘，木都偷过破个了嘛啊是，木都偷嘛就是白呢，是石头，一斤石头过比一袋土过去家点那边米，一麻米么多，阿六百呢，我们阿姐，过个嘛挂子在拍嘛个了嘛呢木都偷过阿龙，在，阿们一天的皮了点么呢？ ali bi phila tyama ali temo tu mi mo du kwa ma gla lo chen ni ni chen ni kwa ma mi te sa shi phila ma lo nya ma lo kwa ma nya nya li 一买米一破口，再么苦去粮我。我嘞，你木都头人家破头的白忙啊，木都头人家摘偷的，俺咯摘打嘛偷俺咯。你那买米那咯是不？木都他妈木头他妈在破直播人就是破货咯。我了你摘的话再嘛苦，摘的话再过天呢，我天有伢啊木头木头想法给粮我。我们那边明明明年还你听嘛苦买米破少啊，年角咯。我嘞你破完伢破少啊，再都听妈狠啊。 我们不多念，么我都拖人家，可是喽啊，芝麻在几个，大妈拖的不让喽，哎，比谁牛哥玩意，比谁尼玛，我们花呀，我们花，吃谁花呀，吃谁花，我都花呀，我都花，这个大妈拖的不让喽哎比谁牛哥玩意比谁你玛我们花呀我们花吃谁花呀吃谁花我都花呀我都花这个大妈拖的不让喽我的呢，木头的嘛，木头的嘛，二十天嘛在跑几天，跑过外面，啊哈，在你他，在嘛，告诉你忙个呗，六四的嘛忙六个哩，忙个我问问你，要活你玛吃？ 这里这里可两嘛，你讲割德国割嘛，我们不懂啊罗。蒙古都偷你讲，四方一时的，加之的那么这个，那么带我国兵，蒙古他妈偷提不啊罗？我论你割割嘛挂视频那么在手里那么比厚，割割嘛 g 麻米偷做的啊是一派黑，人家蒙古都偷过，没个了罗。阿木皮了点嘛芝麻米，蒙古都偷过，没个了罗。明天视频了那干嘛？芝麻米，蒙古都偷过，没个了罗。我论你蒙古都偷 你呀，过个嘛比阿姆嘛比，哪那么的不得怎么个事？那么多土地本来嘛，一时都偏多呀。那么多土地，天嘛吃苦吃光阿罗。我说你，你那妈咪那老师傅，那么的土，你吃你去吃几光？六年过年，没那杂事，行业话四百五三里币一百单了。那么的土，后年没那杂事啊？芝麻的。瓜十点嘛，一斤四百一十的，木格嘛土阿罗。我上面一说啊，芝麻一斤。 俺们木个都偷贴贴不，俺老他过别过了嘛，俺老。我说你去了那干嘛？只在他过木个打嘛，俺老。我说你木个都偷呢，阿可有钱嘛？阿你有不嘛瘦嘛？他木个都偷呢，阿可戒指啥嘛带去？哎，他妈司法意是过别木个打嘛，俺老。我说你你他妈妈米那路电视不？咪咪木个都偷的，说有他妈酷酷过别只有只管举个头来都阿灭脚喽。 某个都土地的不娘样，司法生，思你那么制度有限的不打嘛？的嘛是制度有限的，有毛瓜地里，嘛就是你，啥子没种嘛？可就是或者按路过去，一旦价格比家里头的有点毛格拉咯，我的是阿里西阿米西嘛，打嘛不多。明年我地不有嘛，我地不阿们就的是，一直钱一十那么便好，把每一块路米瓜，一旦批大的司法一思的某个都土地，阿们。 啊，木子嘛阿嘛，无论你有时光，明年初二了有，的年头了是，明年初二了有，的干活了是，明年光有嘛也了，嘛了出去月里比皮那天，有时光五十里啊，木木个有的木个那嘛啊，有的五十几个爹嘛活起他，有时在伢一一年的年头是一直没过五个是，因为辛苦嘛，你给我爹嘛不少里比给了我白米，五十里一得过了啥只木爹嘛都做死了，菩提发啥么里你过了，菩提发里 比多过比福卡罗，无论比福卡米，一米多过，我三年一点皮了，十万，我三年一点，我们丢丢地呀么尼啊，我三年一点，够够地呀么尼啊，一米多过，大米饭，大米皮了是，一米裤裤了过，一一年一米一阿巴布，妈一米十那么比二五十就一桌了，妈咪起码拿老爹送二百米，你娘妈咪拿老四五，啥子木芝麻都叫我喝东，让你到阿里去，都都是。 出白来贴里嘛，是俺们那贴里狗流鼻，侬你嘛他这里，侬在上只么子都都做嘛？伢意思了，所谓的励志课，励志课让你点做嘛？我是为啥在勉励我屋口呢嘛？咱读过别里三点嘛嘛，我为啥别个过别三点啰？别是麦克看嘛加油励志，那么逼我啰，只个别嘛都很去刷字。我嘛那边，我啰明明知道有汗啊，你上只么子嘛，都做事，明年你学嘛管一点路都是。 可吃的么？把木一咕噜木瓜，拿醋嘛点么木瓜，一袋须当个白米，一袋十八一素的木个嘛阿罗。我连一木个都脱贴贴半年。嗯，去吃的么？炒炒嘛点么瓜，木蛋嘛脱贴贴半阿罗。我嘛不都木个都脱贴嘛？怎娘，炒炒不加点芝麻是，素芝麻是，换点米泥芝麻是。二六百年明年炒炒呢？ 瞅着你老个那么点，可绝了！炒面、我面，对四五三的放我，炒子我只顾搞五十点五的吃嘛个了。我连你某个都偷，他都不有。但某个那么讲，他有在可离啊，你你马他接了，俺六百年十盘侬比爹老六百嘛，手里都拿了。我连你某个都偷，啊都都在这里一家面，但不管这里别我，俺就是在吃香嘛的，碰某个嘛么子，十番一烧，侬去吃可什么，妈咪他妈拿路碟烧。 体有嘞，体有呢，这只啥这么直接嘛？都就是你跟伢干嘛比？说料老虎跟他们都做二百没？啊，那天有手在肚家吃了吃，某都头布手有汗在肚家吃了吃，我三伢嘛比，我三娃伢嘛。 我这是个角色了，我上一浇一打么角色了？我呢，你下季么？季么过一口嘛喝口。为啥我你们那过一口喝我比啊？十多，二是可以把它吃。我的是蒙古的土天嘛，的，收那么别个你们卡去铺哒把它吃。蒙古的土天嘛，树的你我第三代的你们嘛在坷垃多都家就在坷垃多过丢了，搁在坷垃都，你苦瓜坷垃多就的，一十没过比是写的字，前面写的，一十没过比掉了，铁皮了字。